मैदा के पेस्ट को चार से पाँच घंटे के लिए रख दें को रेस्ट देने के बाद जलेबी बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं सबसे पहले मैदा के पेस्ट को जलेबी बनाने वाले कपड़े में डाल लें को कपड़े में डालने के बाद जलेबी को कढ़ाई में शेप देंगे Halwai from Annapurna Caters. शादी एवं जलेबियों को धीरे धीरे करके पलट देंगे ताकि वह दोनों तरफ से अच्छे तरीके से सीख जाए जलेबियों को चिमटे की मदद से धीरे धीरे पलटे ताकि जलेबियाँ घंटे नहीं जब जलेबियाँ कढ़ाई में सिक रही हो तो गैस को सिक करके रखें ताकि जलेबियाँ जले नहीं गई जलेबियों को अब सर्व करने के बर्तन में रख देंगे अब ये जलेबियाँ खाने के लिए तैयार हैं